Kalau auto Huhuhu <laughs> Hi YouTube, saya Sean daripada Blaster Mania. Alright, so kali ni kita ada lagi unboxing. So baru-baru ni banyak sangat kan unboxing. Baguslah tu, anda semua bosan di rumah kan. Alright, jom kita lihat apa model kita pada hari ini. Oi berat. Kotak dia. <laughs> Macam jos. Ah, okay. Habis bulat jauh sikit dia ni. Oh, kotak dia memang besar lah. Ha, ni lah. Wah. So, ni daripada Rensiang, Rensiang. Tak nampak lah. Okay, ni daripada Rensiang. So, AKM 47. Tapi, sebelum ni pun kita dah pernah ada buat uh, model ni kan. So, apa beza model ni? So, model ni boleh dikatakan adalah version yang ketiga. Versi yang ketiga V3 So apa beza V3 uh, ah, Nanti kita lihat ya Sebelum tu kita tengok kotak dia Kalau daripada segi kotak Dia tak adalah beza sangat Cuma dia ada bahagian ni Dia dah tambah ni dah Dan uh, Akan ada model yang baru satu lagi Daripada Renziang juga Dinamakan AKS47 Okay Jom kita lihat apa yang ada di dalam ni Oh Otak ni memang kita besar Saya kena diri siap Okey, boleh dah nampak Tak kita keluarkan je lah barang dia ya Kita keluarkan barang, lepas tu kita tukar angle dia Okey, first ada plastik <laughs> Lapisan plastik Okey, okey, kurang lah, jangan marah pula Okey, item yang paling penting ada cermin mata keselamatan. So ini yang penting kena pakai sentiasa semasa dalam permainan ataupun di kawasan permainan. Okay. Lepas tu ada dia punya bat ataupun kita keluarkan hero dulu. Ha, blaster. Ha, ni. Nanti kita lihatlah. Ini ada plastik dia tertahan kat sini. Uh, ada mag. dia ada mag. So mag ni sama lah dengan yang sebelum ni punya. Memang sama. Uh, ada ni bahagian panggil apa? Bahagian atas ni. Dia punya rail yang boleh anda pasangkan rail kalau nak Eh, dengan dia punya bug lah dia punya bug pun sama sama saja dengan yang sebelum ni dan memang ada satu pack jawab kecil dengan ada screwdriver dengan uh, screw set serta ada user menu user menu alright kotak kita letak tepi dan kita tukar kepada angle line pula ya Okay guys, so sekarang kita tukar kepada angle macam ni So, apa yang uh, paling ketara sebelum kita tengok benda lain lah Berbanding dengan uh, consider version sebelum ni, ni version ketiga lah V3 Apa yang anda nampak adalah bahagian yang berwarna biru sudah dihitamkan Trigger dah hitam, uh, ni dah hitam, lepas tu ni pun dah hitam uh, Bahagian depan ni pun dah hitam, sebelum ni warna biru kan Okay, itu satu yang keduanya adalah uh, model yang ni dah di-upgradekan kepada gearset metal. Okay? Sebelum ni nylon. Sekarang dia dah di-upgradekan kepada gearset metal. So anda boleh gunakan bateri 11 volt. So di sini package dia, dia bagi 7.4V sajalah. Macam dulu juga 74 volt, Tetapi dia memang dah boleh guna 11.1V. Uh, battery Sebelum ini memang tidak boleh, bukan kata tidak direcommended lah, memang tidak boleh guna 11.1 volt kerana gearset nylon akan rosak kalau anda guna 11.1 volt. Tapi ini memang dah metal lah, anda boleh run 11 volt. Nanti kita akan test dengan bateri samurai kita 11 volt walaupun memang tempat ni tak muat lah sebab dah uh, bateri dia letak di sini dan chamber ataupun ruang bateri ni memang kecil kena guna bateri yang kecil sikit lah tak apa kita try saja. hebat mana dia punya uh, blowback sebab model ni ada blowback kan alright jom kita uh, pasangkan bat dia nanti kita test fire sikit ok so di sini ada satu pack memang sama lah dengan sebelum ni ada satu screwdriver dengan 3 piece screw untuk ikatkan bat dia jom kita pasangkan bat dulu ya Okay, pasang bat mudah je ni ada slot in yang ni kat bawah ni kat atas slide macam ni saja. lepas tu ikatkan screw screw ni kena ikat baik-baik eh sebab dia punya gegaran tu memang kuat kalau anda masukkan 11.1 volt ha, lagi lah kuat ok satu kat bahagian atas dua kat bahagian bawah Bismillah Ok siap So seperti anda lihat ni dah hitam lah Sebelum ni dia biru So memang inner dia dah jadi uh, Acrylic juga eh, Daripada acrylic dia dah jadi uh, Aluminium merah nampak So tempat ni pun biru sebelum ni uh, Ni pun biru sekarang dah hitam Dan sini pun biru Kalau tak silap saya dengan trigger dia Sekarang memang semua dah jadi hitam kalau keadaan badan dia memang sama Sebiji sama Dan tempat ni saya rasa sebelum ni hitam Sekarang dia jadi macam ni Dan di sini kalau anda nak tukarkan kepada rail yang ni Senang saja Tekankan yang ni, keluarkan dan masukkan yang ni Dan dua piece yang ni Memang untuk kiri kanan dia lah Kiri kanan Dan chamber battery di sini So Ni naikkan ke atas dan keluarkan saja. Eh, dia dah tak bagi apa uh, spring sebelum ni ada satu spring kat sini so dia tahan sekarang dia tak, tak dah tak bagi ya dan di sini juga tengok dia dah tak ada tulisan sebelum ni ada satu stiker yang dia tulis hanya boleh guna 7.4 volt tak boleh guna 11 sekarang dia dah tak ada stiker so memang dah boleh guna lah. kita akan try dengan ni oh ni SM SM punya connector tetapi 11 volt lah ni ini Samurai ya, memang brand daripada Blaster Mania juga. So memang confirm boleh pakai 11 volt lah, jangan risau. Boleh anda guna. Okay, tapi memang tak boleh tutup lah sebab dia panjang. Kita pegang macam ni je lah. Pegang macam ni saja. Okay, cara nak masukkan Mac memang sama seperti sebelum ini ataupun semua AK pun memang sama. Anda kena masukkan daripada bahagian uh, panggil apa kiri dulu baru anda slot in okey dan model ni memang kalau anda tak masukkan mac dia tak boleh shoot tak boleh shoot dan sudah masukkan mac pun tak boleh shoot dulu se sebelum anda tarik charging handle ni tarik lepas ha boleh shoot lah. oh dia memang laju ni kita try semi dulu ha tengok ah dia punya kelancaran ha, lancar ya. ha, kalau auto <laughs> tengok tangan Sean bergegar ah, ataupun kau tengoklah benda ni bergegar <laughs> ok memang seronok lah so uh, nanti kita akan buat FPS testing tapi sebelum buat testing tu kita timbang dan kita ukur lah kepanjangan dia dulu ya. Uh, ni saya buka balik dengan pasangan ni baliklah ha sebab nak ukur dengan timbang dia kan. Okey. So kita timbang dulu. Kita letak tepi. Okey, timbang. Bergegar betul, nangan. Hmm. Wow. 1.8 kilo kalau masukkan bateri dalam 230 gram dah dapat 1.9 kilo so memang dia berat lah memang berat so sambil-sambil dia berat tu dia bergegar-gegar lagi oh, nak tahan kat belakang ni kan memang perasaan tu memang susah nak dijelaskan melainkan anda sendiri uh, test dia pada tangan anda lah terus Jom kita tengok uh, kepanjangan dia pula. Total panjang dia dalam 88 cm. 88 cm dengan 1.9 kilo. So benda ni memang macam ni lah. <laughs> Ini memang antara yang top dalam uh, panggil apa? Dalam blowback dia. Blowback dia punya kuasa hentakan, dia punya kuasa blowback tu memang terbaik lah daripada banyak-banyak blaster yang ada di pasaran sebab dia punya mekanisme blowback tu memang uh, pattern memang khas hanya boleh digunakan oleh mereka saja. ok uh, sebelum kita pergi kepada FPS testing kita tengok close up sikit dan kita test selepas tu alright kita jumpa lagi kita dah sampai di sini untuk FPS testing dan memang kita akan test menggunakan gearbox ah. Oh memang anda tekan dia pecah lah. Ini 7 ke 8 mm gearbox dia ya. So ini Mac masukkan uh, gearbox di sini. Mac Memang AK besar lah Memang Mac AK besar So ini memang adalah Mac yang sama seperti version sebelum ini So memang anda perlu guna balik uh, Mac tu Dan kita pasangkan pada ni dulu dan battery memang kita guna samurai ya 11 watt punya samurai Okay, so battery samurai ya dah pasang pegang macam ni sajalah tak boleh nak buat apa <laughs> sebab dia besar daripada uh, slot tu kan so dah buat macam ni tarik charging dan kena tembak dululah sebab dia tak ada mag prime Okay, sudah Mr. Ace Kita punya Kono Okay, Mr. Ace sudah sedia Kita try uh, Semi dulu dulu Okay, jom kita lihat Oi, Panjang ni Susah nak pegang Bateri pun dah tertonggeng dengan tu <laughs> Okay, macam ni je lah Okay, nampak lah sekarang kosong 205 Pendang aja. Benda je Ok Kita try auto pula gegar <laughs> memang teruk lah kegaran dia so uh, rate of fire dapat dalam ini dan 190 saya rasa average dia dapat dalam 180 ke 190 sahaja saya dah lupa uh, untuk model sebelum ni dia dah berapa FPS dia tapi orang dalam 200 macam rendah lah tak apa saya akan try balik uh, dengan menggunakan gel bowl yang lebih segar kot sebab gel bowl tu semalam saya rendam sampai sekarang uh, so harap dia dapat uh, apa fps yang lebih tinggi lah kalau tak tukar spring saja sebab dia sudah upgrade kan kepada metal gear set memang anda boleh juga upgradekan spring dia ok ok so secara kesimpulan dia uh, mode ni memang dah di upgrade Cuma ya, yeah, FPS dia rendah sikit tetapi keseronokan dia memang bukan kepada FPS yang tinggi tetapi ada pada blowback dia. Memang kuasa hentakan dia memang antara yang paling kuat lah dalam banyak-banyak blaster. Memang seronok kalau anda pasang 11 volt dalam ni, kegaran dia huh, <laughs> lagi lah. Kuat dia bergegar ya. Okay, so dah jadi hitam, tak perlu lagi tukar part-part biru dan memang difahamkan um, model AKM ni memang dia susah sikit nak upgrade sebab interior dalam dia ni memang leceh sikit dengan dia punya blowback tu kan That's why yang ni dah disiap upgrade kan memang patut menjadi pilihan anda lah dan dia tak ada part biru lagi dah jadi semua hitam memang menarik lah kalau anda peminat kepada AK try dapatkan yang ni ya version yang ketiga dan selepas ini akan ada version satu lagi daripada Rensiang juga yang dipanggil AKS 47 yang part dia berlainan sikit yang boleh lipat ke atas. Okey, uh, kalau anda baru saja mengikuti channel kami, uh, sila subscribe kepada channel kami untuk mendapatkan lebih banyak info tentang Geo Blaster dan juga uh, jangan lupa untuk uh, like, komen dan share lah kepada rakan-rakan anda kalau anda mempunyai rakan-rakan yang mempunyai minat yang sama. Okay, saya Sean daripada Blaster Mania. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Bye-bye!